Sí, y estoy haciendo malabares, no me paso por los bares porque de aquí de casa no sales, estoy haciendo, moviendo las manos y aquí nos sentimos todos como hermanos salimos al balcón con este follón del virus pero da igual, esto yo resisto ah, se me ha ido, <laughs> volvemos a intentarlo da igual, esto no puedes pararlo cojo otra cebolla de estas que hay por aquí y le doy como si fuera un en le doy tranquilito, ya verás con el vinito y al final lo que hago es que me repito y yo no quiero dar ningún grito porque al final me oirá el vecino y yo lo que veo aquí es ricino, nos estamos envenenando como un cochino Yo me siento encerrado en una cárcel, ya verás que vengo aquí Puedes pararme y no hay manera de controlarlo Al final lo que hago es valorarlo El tiempo que pasas con tus familias Solo puedes dejar la mente en blanco porque al final lo que haces es controlarte el banco. Ah, todo el dinero simplemente son cadenas, así que tú de qué te quejas yo. Si no te falta de nada y quieres más, pero da igual, eso trae problemas. Ya, sí. Creo que lo he roto, pero da igual Yo vengo como una moto, yo no sé Vosotros yo quiero libertad y que a mí me dejen salir en paz A la calle, a cualquier sitio, a la montaña Ya verás que este tío me te caña y... Yeah, yeah Vamos con esto, yo me voy presto No necesito texto, solo necesito improvisar Y con la música bailar y casi rompo ese cristal No pasa nada, se me va la polla. Este está parado, verás que estoy aquí parado y al final, pues al final terminas cansando. Con la rebequita cojo calor, pero da igual con lo que hay mi alrededor te hago un vídeo que es de la leche y al final pues esto lo merece un like para arriba y un suscríbete No te vayas a tu casa mejor Siéntete libre de comentar Este tío lo que va a hacer es liberar una palabra detrás de otra No necesito traer la potra porque eh, esto requiere Esto requiere práctica Esto requiere práctica Sí, sí. Ah, ah. La canción parece que va a terminar y yo aquí no paro de sudar. No hay muchas luces y son pocas, da igual, estamos en una época loca. Ya verás que vengo aquí con la broca. Este tío, este tío te provoca. Eh. son las 8 y salgo al balcón Pero al final quiero salir de la habitación Nada más, aunque sea para aplaudir Final a esto voy a acudir No me voy a resentir por esta cuarentena Si me deció la pena y salvo vidas Mejor que cerrar heridas, yeah vale prevenir que curar eso es lo que quiero decir en este rap. Mejador, quédate en casa. Ya ha desaparecido, no sé qué pasa. No sé qué, te quejas, ya estamos a jueves Ya como ves no necesito muebles No necesito una televisión Simplemente necesito mi imaginación Una base que me dé la improvisación Y con esto yo tiro tiro para adelante, ya verás que lo hago elegante. Todos mis vídeos ah, son impactantes de alguna manera o de otra. Yo vengo aquí, soy la arteria aorta, se me cae todo el rato, cada vez estoy más nervioso. De Igual, de esta manera, yo lo hago, animoso, <laughs> Bueno, pues nada, chavales, espero que os haya gustado, os haya hecho gracia. Ah, la verdad es que, bueno, no es que se me den, se me den genial los malabares, pero yo creo que es bastante original el vídeo, ¿no? Improvisar mientras se hacen malabares. No sé, soy un hombre, no puedo estar a tantas cosas a la vez. Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.